महाराष्ट्र विद्युत <clears throat> मंडळाकडून शेतकऱ्यांना वीज पुरवली जाते पण चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये गवरला गावी दौलतजी बुल्ले यांनी गेल्या दोन वर्षापासून डिमांड भरूनही सुद्धा त्यांना वीज कनेक्शन लागलेलं नाही म्हणून त्यांची अडीच एकर जमीन भाताची आहे तर त्यांचे मीटर न लागल्यामुळे त्यांचे भाताचे पीक धोक्यामध्ये आले आहे तुम्हाला मीटर कधीपासून लागला आता दोन तिसऱ्या वर्ष चालू आहे साहेब डिमांड भरले का हा डिमांड भरून दोन तिसऱ्या वर्ष चालू आहे सोळा पाच अं, बाराले डिमांड आणि पण अजून आमचे नुकसान होतच आहे हे दिलं नाही मला कनेक्शन का म्हणतात साहेब लोक ते म्हणतात तुम्ही वायर घ्या हे घ्या ते घ्या म्हणतात कनेक्शन लावून देतो म्हणतात आम्ही कुठला वायर आणून का समजा मीटर नाही लागत मग तुमचे नुकसान आता नुकसान तर आता भरपूर होत आहे साहेब तिसऱ्याचं इंजन किऱ्याचं इंजन लावून आम्हाला पाणी करावं लागतं तसं असं तसं काही गहाणगोटा ठेवू मग तुम्हाला इथे शेती किती काय एक हेक्टर आहे अडीचशे का किती उत्पन्न होते जवळपास पन्नास ते साठ पडते उत्पन्न होते चांगला उत्पन्न आला तर चांगला मेहनत केला हो, यावेळी समजा तुमचं मीटर लागलं तुम्ही किती नुकसान होईल आता नुकसान पूर्णच होणार आहे ना पूर्ण धान जाणार आहे आता साहेब आम्हाला पाण्याची गरज आहे त्याच्यासाठी आम्ही लिबान भरलं त्याचा काहीच उपयोग नाही केला धान निसवाला आला आहे कोठरी आहे धान मरून राहिला त्याच्यासाठी काहीतरी करा लागेल ना उपाय आणि दरवर्षी दरवर्षी पाणी करतो दणकीन ना याचा त्याचा पैसा काढून बाप पुता ठेवतो धान पिकवतो आणि त्याच्यासाठी आम्हाला मीटर पाहिजे तुमची विहीर केव्हा झाली मंजूर मागे जवळपास सात आठ मध्ये ते मंजुरी झाली होती कोणत्या योजनेतून आता विहीर जवार योजनेतून शासकीय जवार योजनेतून विहीर मंजूर झाली तरी पण तुम्हाला मीटर नाही मिळालं नाही नाही तर दौलतजी बुल्ले त्याच्या होणाऱ्या उत्पन्नावर खूप परिणाम परिवारावर सुद्धा सुद्धा परिणाम पडू शकतो त्यासाठी अधिकाऱ्याचा नंबर आहे अठ्याहत्तर सत्तावन्न शहात्तर अठरा एकोणवीस या नंबरवर कॉल करून त्यांना त्वरित मीटर देण्यास सांगावे मी कृपाकर जिल्हा चंद्रपूर महाराष्ट्र राज्यातून इंडिया अनडसाठी